Ach, ist das ein schöner Tag. Ganz alleine auf einer Insel, keine Hurensöhne, die mich abfacken, alles entspannt. Hä? Wer ist da? Hallo? Hallo? Hallo? Boah, egal, erstmal ein Kiffen, ey. Oh, Junge, Alter, das knallt rein, Mann. God damn. Okay. Der Beat ist scheiße, egal. Liege linke Lektüre, lesen stabil herum. Suche sehnlichst durch das Dach in dir wiederum aufzeigen. Die Zivilgesellschaft wird immer primitiver, du siehst doch selber, was der Kapitalismus was der Motto mottofreie Markt mit den Menschen macht, was es heute bedeutet, Einfluss zu haben, Ausbeutung relativieren, die Schafe schlafen. Doch du bist nur ein mickriger Banker, Spirit der rappende Dichter und Denker wie Michael Wendler bist du auf dem falschen Pfad, liest deine Phrasen ab, weil du gar nichts kannst. In meiner Welt gibt's keine Autorität, wir regulieren uns selbst, ja das ist kein Problem. Good Vibes, Aulia, du weißt Bescheid Leb allein, das heißt, ich bin frei von Neid Meine Insel, meine Strände, meine Hütze, mein Blog Meine Tiere, meine Pflanzen, mein Leben, mein Ort Meine Ideologie, die naturale Anarchie Alles reguliert sich selbst, ohne Menschen kein Krieg ich hab hier alles, ich muss hier nicht mal weg Hier hab ich Drogen, Drogen und Sex Wo kein Krieger, da kein Richter, ich peil's nicht, Mann Jungs, das war ein Witz ich bessere täglich meine Cannabis-Plantagen, denn ich habe immer Bock auf dieses Hammerhasch im Garten, bin der Zweckreim-King, du und deine Hobbys, ihr seid echt scheiße, bist dann der Beiste, dass ich Keks meide, deswegen bin ich auch auf der Insel, du Hurensohn, verstehst du eigentlich irgendwas? Meine Fresse, Alter! Ich mach's wie Unge und zieh auf die Insel. Kenner macht mir nach, hab ein Real-Life-Pinsel auf dem Kopf. Nie wieder Gewinsel, bleib alleine Ich reime so geil, denn ich eifer weiter Nach der Rap-Technik